嗯，OK，Go。等一下哈，我要 tag 人。OK。哎，Amber。 Hello, hello. Hai. Okay. Hai, di sini ada orang masuk. Eh, saya punya boleh Tak ada lagi. macam tak boleh. Boleh ya? lah, boleh. Boleh ya. Kurang, boleh faham kurang ah? sikit-sikit. Okay. Ad- tak ada orang. So kami start dulu Apa? lah. Okay, Start lah. start. Ah, okay. Boleh introduce Bang, Ken. ah. Hmm. Nama? Nama? Ah, nama saya Mutu Sami eh. Ah, Mutu. Okey. Ah, Mutu. So, Mutu tadi saya dengar cerita Mutu kan? Ya. Yeah. Uh, Mutu cakap lepas lepas makan spirulina. Eh, kenapa buka cermin mata? Handsome oh. <laughs> lepas makan spirulina kan? Hmm. Okey, Mutu dulu ada masalah apa? Ah, sebab saya kencing ada kuning. Hmm. Hmm. Malam ke siang ke pagi ke bila yang pagi saya bangun, hmm. hmm. Ah, pergi kencing toilet dia sakit. Hmm. Lagipun kuning. Okey. Ha. You tak ada minum air? Lah? Ada juga. Ha. Saya ah. ada air minum banyak. Berapa liter? Uh, saya ada simpan botol 2 liter ya. Ah. Satu hari kurang-kurang 2 setengah botol. So, so jadi oh. sudah 5, liter, liter lah. 5 liter lah, lah. Kadang-kadang ada lebih juga. 3 botol pun sudah ada siap. Tapi hmm. masih lagi kuning. Ah uh, masih lagi kuning. You tak ada cek? Tapi saya tak ada pergi check doktor mana-mana lah. Oh. Dia sendiri jadi doktor. Yang doktor. ini masalah sudah hmm. berapa lama? Ini sudah ada saya sebelum saya masuk Singapura 15 tahun. Sebelum itu pun sudah ada. At least 15 tahun lah. Ha, Sekurang-kurangnya ya. 15 hmm. tahun. Uh, mutu dia ada masalah uh, kencing kuning. Hmm. Dan pagi-pagi kalau dia kencing kan dia hmm. rasa sakit ah, kan. Ha, ya. Okay. Ya. So, lepas try spirulina, ah. di spirulina hmm. selama so, baru saya ambil ini lebih kurang ada 2 bulan. Tuh saya bulan. makan ini. Oh, Tapi, Diana, halo. Hai Diana. Uh, lebih kurang ada 2 bulan. Hmm. So sekarang saya mie kencing sudah normal, sudah putih. Then saya tak ada sakit sekarang. Uh, tak, betul saya cakap tak ada sakit. Pagi-pagi uh, saya bangun pergi kencing sudah tak ada sakit kencing sudah normal putih. Dulu, dulu Warna. kalau hmm. begini kan, masa you rasa sakit, tadi you cakap mah you pergi try apa ubat? Ah, saya pergi beli farmasi Cina. Hmm. hmm. Beli yang ubat tradisional saja. Okay, yang hmm. tradisional ah, ubat lah. Hitam-hitam punya. Okay. Ah. Hmm. So, so Hello, Sien. satu hmm. kali you try ni ubat boleh tahan berapa lama leh? Saya ambil, dia dia bagi pun saya tiga hari ni saja. Hmm. hmm. Ah. Okay. Hmm. Tiga hari ni. Tiga, tiga hari lepas, dia ada satu minggu, okay. Lepas sudah start balik. Balik lagi. Ah, balik lagi. Ah, sudah 15 tahun. Ah, lah belas tahun eh. Hmm. Okay. So then you try spirulina. Hmm. Uh, dua bulan lah. Yeah, lah. Ya, dua, bulan. bulan. Sudah tak ada masalah ini. Hmm. Ini masalah sudah tak ada. Okay. Hmm. You makan macam mana ah? spirulina? Saya makan pagi sepuluh biji. Hmm. Malam sepuluh biji. Oh, okay. Ah. Then you cakap ada lagi tadi. You cakap sakit mana? Sakit pinggang. Sakit, pinggang. pinggang. Hmm. Kenapa sakit? Tapi dulu saya kerja kuat lah Masa Sekarang tak kuat lah <laughs> Sekarang pun ada kuat Tapi sekarang tak, Different lah Dulu kerja Ambil barang Kuat ah, Sekarang um. bawa Bawa folik ah. okay. Duduk Duduk punya pasal lah. Lama tuduk Lama duduk punya pasal Then you hmm. sakit Sekarang sudah banyak kurang sudah sakit. Okay. Uh, oh, okay. So pun you pun uh, you pun sudah macam uh, try ini spirulina hmm. bukan saja kunci uh, kencing, kencing kuning ha. Ha. Hmm. masalah tak ada hmm. dia punya sakit pinggang pun kurang sudah ya, ya kan ya, kurang sudah dia nak makan penkila tak tak oh, spirulina saja hmm, ini saja lain semua hebat spirulina saya pun tak ada pergi ambil doktor kalau saya sakit pun sekejap sajalah saya pergi buat exercise macam ah. dalam kilang ah saya ah. turun forklift saya buat exercise jalan-jalan sana okey okey okey okey okey ah. so wah actually kan uh, saya sudah lama tak jumpa mutu. Hmm. hmm. Ya betul. Sudah lama kan? Sudah lama. Tapi kali ini saya jumpa mutu ah, hmm. saya rasa dia dia punya muka banyak kan banyak bercerah. Hmm. Banyak semangat sudah. Hmm. Dulu macam penat lah. Ya ya. Ah, sekarang macam banyak semangat ah. sudah kan? Ah, so dia makan spirulina saja. Ada hebat lah. <laughs> okay. Sekarang pun suruh dia punya uh, bini. Bini, ah. bini, try. Saya ada panggil semi bini try ya sekarang. Baru hmm. start satu minggu. Lah. Ah. Uyo. So, you kena supervise dia. Ah. Hmm. And then you pun kena disiplin lah. Hmm. Okay. So, thank you. Thank you, Motu. Thank Uh, uh, kami punya interview sampai sini saja. Hmm. Okay, bye-bye. bye-bye.